我没想到这个秘密很久以前就存在了。听说在两千八百多年前就有了香肠。古老的罗马，角斗士已整装待发。 他们为香肠而战，胜利的角斗士赢得了香肠。曾经，香肠是很贵很贵的宝贝，他们害怕被别人偷，所以有人说，很久很久以前，香肠比金子还要值钱。大家好，我是 Toby。 小伙伴们，你们一定都喜欢吃香肠吧？今天我给大家介绍一个香肠新的做法，应该网上还没有人拍过这个吃法。如果有的话，请艾特我。 这个是德国孩子最喜欢的香肠，这个叫里欧奶，和中国的火腿肠差不多，就是它的大小是 X X L 啊。如果你去德国超市里带你孩子去，肯定有服务人给你孩子免费吃这个香肠，他们特别喜欢。这个香肠大概五斤重，花了我四十欧啊。这个时候你们是不是应该给我点个赞？ 很多人留言让爸爸教给我们德国菜呢，这个菜你们一定要尝试一下。Spiegelwälder Gurken, wir brauchen Zwiebeln. Bisschen vorbereiten. Eine Möglichkeit klein zu machen. Gleich rein. Mein Lieblingsgerät. Ein ganz altes Gerät. 这是我爸爸的秘方。如果你们家里没有的话，你们都可以用油醋沙拉汁代替。配方我放在视频的最后。 viel Zwiebeln haben wir und jetzt geht's ran an die Wurst. Ein Drittel. Sieht sehr gut aus, riecht auch unheimlich gut. Aufmachen, 2 Millimeter. Jetzt haben wir den Wurstsalat fast fertig. Was jetzt noch kommt, ist ganz wichtig Käse. Genau, wir machen ein bisschen Schweizer Wurstsalat und schwäbischen gemischt. Und manche, die machen jetzt noch ein paar Zwiebelringe drüber. So, mischen wir mal. So, mmh. ein deutsch-schwäbischen Schweizer Wurstsalat. Und den machen wir, den essen wir gerne am Abend, wenn Freunde kommen. Da gibt es Bier dazu, Weizenbier oder normales Bier. Und da kann man schön essen, ähm, man kann etwas trinken und man kann immer wieder weitermachen und das ist so ein Essen, wo man eigentlich nicht aufhört. Unser Salat ist jetzt fertig, wir brauchen eigentlich nur noch Brot. Da nehme ich jetzt mal dazu ein richtig kerniges Brot mit. 很多很多的香肠，这里面呢还有很多的洋葱，还有酸黄瓜。但是酸黄瓜不要太少了，一定要很多。来吧，开动！ 朋友们坐在一起喝喝啤酒吃吃这个，感觉可以吃一个晚上，特别好，特别舒服。我第一次看到这个菜的时候，其实我是接受不了的，我觉得香肠怎么能这样拌着吃？嗯，但是现在还觉得挺好吃的。这个东西就是感觉就是第一次见，就感觉有点。 看就是看这个东西，感觉有点接受无能，但是好像越吃又会越上瘾。就 <laughs> 是这样，就是这样。如果你们在家里尝试这个菜，你们一定要发给我一个图片了。这就是今天的视频。如果你们喜欢这个视频，你们就点赞、收藏、转发。